Tamamdır bir kilimizi aldık. Devamı. Hani alt kat trinli. Bakalım burada sıra çıkacak mı derken. Hayır çatışmaya devam ediyorlar. Evden mi çatışıyorlar? köyde. Büyük ihtimalle adam pusuyordur. Direkt lootlamaya gitmeyelim. Eksiğimiz yok zaten. Evet, bakayım. Şimdi bunlarla hiç oyalanmayayım. Tepedikleri oynayayım. Kesin adam beni bekliyordur orada hala. Kızlar zor vurduk. Çok güzel. Tamamdır geldim oraya. Bir red zone bitsin. Geçsin red zone. Geliyorum. Şimdi tepedekine bakayım arkadaş. Nasıl derken bu bot nereden sıkıyor? Göstermiyor. Bu baygılan oldu. Baygın burada. Botlar da ışınlanıp ışınlanıp duruyor. 4x takalım. Güzel kaçırdık. Alanda mıyız? Alandayız. Buradaki arkadaki evlere gidelim en iyisi. Ve de arkadan adam oynayalım ya. Güzel çatışıyorlar zaten orada. Biz de araya girelim. Ana bakalım ikinci adam nereye verecek. Alanı bize verdi. Arkadaki tepedekini vuruyor. Onu olursa güzel olur. İki kişiler sanırım. Ay ya hayır değilmiş. Geriye kaldı 4 kişi. Takım olabilirler mi? Olabilirler. Bir kişi daha burada AFK mı? AFK'ymış. Yanlış yerde duruyoruz şu anda. Geriye kaldı iki kişi. Ee, bir kişi kaldı. O da kayıpların orada olması lazım. Açıkta sıkıyor bana. Hadi bay bay. Maç güzel geçti.